Ola a todos, son Ana Pimentel e hoxe vou vos ensinar como facer unhas deliciosas napolitanas de chocolate. Ingredientes Un paquete de milfollas Nocilla ou Nutella Un vaso de auga azúcar, Utensilios. Un garfo. Una cullerilla. Papel para el forno. un pincel ou brocha para cociña, un coitelo, Elaboración Acendemos o forno e poñémolo a 200 graus. Despois de acendelo, collemos a masa das mil follas e abrímola. Cando a masa xa estea aberta, collemos un garfo e de lixeiros golpes á masa para perforala e que na hora do cociñado as napolitanas medren máis. Despois de perforar a masa, collemos un coitelo e cortámola en cadrados. Cando os cadrados estean cortados, vámolo recheando cunha cullerada de nocilla, que, máis tarde, estenderémola para poder enrollar as napolitanas. Collemos un coitelo e vamos estendendo lixeiramente a nocilla sobre a masa. Para enrollar a masa, primeiro temos que coller unha solapa e doblala, poñendo encima da nocilla, e despois poñer a outra. Unha vez que as napolitanas estean pechadas, temos que darlle a volta. Despois de darlle a volta, Collemos un garfo e vamos presionando nos extremos para que a nocilla non se escape a hora de metelas no forno. Cando acabemos, collemos estes exquisitos postres e poñémolos nunha bandeja para forno. Collemos a brocha de cociña e con ela vamos pintando estes postres con auga. Despois, collemos o azucre e espolvoreámolo por encima das napolitanas. Cando o forno estea a 200 graus, metemos estes doces dentro del e esperamos entre 10 ou 15 minutos.